Merhaba. Selamlar arkadaşlar. Bilinç Okuru Astroloji Merkezi'nin yılın şanslı günleri ve şanslı burçları ee, haber Acaba programına neler? hoş geldiniz. Acaba neler sevgili Demet? Evet. Neler var? Bazıları evet. çok keyifli olaylar yaşayacaklar. Bazıları evren tarafından şekerli çikolatalı, bol elma şekerli günler yaşayacaklar. Bazıları hayatlarının aşklarıyla hmm. karşılaşırken bazıları piyangodan paralar kazanacak. Bazıları yaşamlarında gitmedikleri tatillere gidecek. Bazıları da çok ağır hastalıkların hızla iyileştiğini hmm. görebilecek. Evrenin tezahürleri çok ilginç değil mi? Evet, evet. neler varmış evet. elimizde sevgili Demet? Evet, e, ee, şanslı günler e, dediğimizde e, şans ve fırsatlar gezegeni Jüpiter'i e, yıllık seyrini bir inceleyelim. Jüpiter evet, zaten ezoterik evet. anlamda da büyük şansı, Tabii. şişmeyi, paylaşmayı, olayları bütünleştirmeyi gösteriyor. Yanında da küçük şans Venüs'ü kullanıyoruz. Venüs var, evet. Ve Güneş de Jüpiter'in Jüpiter'le Venüs'ün gökyüzünde yaptığı belli değerler var. Şimdi herkes su gruplarının gerçek anlamda çok çok çok şanslı olduğunu biliyorlar ama videomuzun sonunda ateş gruplarından evet. çok özel bir burcun belki hayatın aşkını yaşayacağı, hayatıyla ilgili çok büyük değerlerle de karşılaşacağını söyleyeceğiz. Hadi bakalım hangi hava veya ateş grubu borç bu şansa sahip? Evet anlat bakalım hangi günlerimiz var elimizde sevgili evet, demek? Evet Jüpiter e, 17 Temmuz'a kadar Yengeç Burcu'ndaki seyrini sürdürecek. E, 6 Mart'a kadar retro e, durumda olacak. 6 Mart'tan sonra düzelecek yükseliyor ve hızla e, Yengeç Burcu'nda e, ileri hareketini sürdürecek ve 17 e, Temmuz'da Aslan Burcu'na geçiş yapacak. Demek ki yarın şanslı ateş burcu minik mırnavlarmış. Aslanlarmış. Aslanlarmış. <laughs> Aslan ateş grubu olarak 17 Temmuz'dan sonra yarın en şanslı burç döngüsüne 2015 giriyor. 12 Ağustos 2015'e kadar Jüpiter Aslan burcunda. Hayatlarında inanılmaz belki e, fırsatlarla karşılaşacaklar, genişleyecekler, büyüyecekler, ilerleyecekler. Aman dikkat edin. Yılın ikinci yarısında kilo almayın. Jüpiter çünkü Evet, hayatımızda fırsatlara, şanslara büyük şans denir. Evet. Yani bildiğiniz gibi Ortaçağ astrolojisinde Jüpiter büyük şansı, büyük hı fırsatları, büyük koruyucuyu temsil edebilir. Bazı kişilerde şöyle ya ben çok şanslı olaylar yaşamadım ama şanssız olaylar da yaşamadım. Korudu, Bazı haritalarda oluyor en azından. Tek Satürn'e karşı biraz koruyacak. Satürn'e <laughs> karşı koruyacak diyorum. 1 Mart Güneş üçgen Jüpiter 10 derece balık ve yengeç. Balıklar evet, ve yengeçler. Balıklar yengeçler için güzel bir zaman. Hayatınızda beklenmedik güzel fırsatlarla karşılaşacağınız bir dönem. 18 Nisan, Venüs üçgen Jüpiter bu çok önemli bir tarih. Pek çok kişinin gerçek aşkı, gerçek sevgiyi evet. yaşayabileceği çok özel bir döngü ve tuturmanın hemen arkasında 15 Nisan tutulmasıyla beraber 18 Nisan nedir? 15 Nisan demek ki Koç ve Terazi burcuna da faydalı olacak. Arkasından 25 Temmuz'da Güneş ile büyük şans Jüpiter'in kavuşumu var. Aslanda. İşte bu dönemlerde bunu doğru takip eden Amerikalı bazı yatırımcılar, bazı rotaryacılar çok büyük paralar kazanır biliyor musun? Tabii. Ama bizim ülkemizde hala gökyüzüyle yeryüzü arasındaki farkı e, tam kavramış değil bazı arkadaşlarımız. 25 Temmuz gerçekten güneş kavuşum Jüpiter 1 Mart kadar güzel. 18 Ağustos'ta aşk, sevgi, tanışmalar, Venüs ile Jüpiter birleşmiş. Çok da önemli. Hadi Arkasından 5 ve 15 Aralık var. Onları evet. da sen söyle. Yine ateş grupları için e, güzel bir kış diyelim. 5 Aralık e, Venüs ve Jüpiter'in üçgen açısı e, e, özellikle Yay ve Aslan burcunun son dekanında doğanlar için yine şanslar, fırsatlar e, aşk da verebilir tabii. Burada Venüs, Jüpiter üçgen açısı para da verebilir. Venüs üçgen ee, Jüpiter'le evet, piyango oynayabilirsiniz. Evet. Küçük kazançlarla karşılaşabilirsiniz. Aşk verebilir. Hayatla ilgili yumuşak olaylar ve hediyeler. 15 Aralık'ta da Güneş Üçgen evet. Jüpiter, Yay ve Aslan burçları ve Koçları etkiliyor. Koçlar için de e, ateş grupları için güzel bir e, yılbaşı haftası olacak. E, önümüzdeki 2014'ün son ayı. Ben hepinize bol şanslar diyorum. Bu tarihleri doğru kullanın ve hayatınızı değiştirin. Yaşam fırsatları doğru zamanda ve doğru anda yakalamaktır. Unutmayın. Bye. Hoşçakalın. Güle güle.